今年的理念就是艺术跟公益结合，然后还有跟特殊教育、跟产业结合的一个爱的活动。 小的展展览都是在室内的一个展览，然后都是比较静态。然后我们想要透过这样子的一个采接动态的展示跟表演，然后让社会大众了解到说，屏幕这一块不是不是这样温温的，然后很安静的，然后其实它也有活泼的一面。 我想说，透过今年这样子的一个，呃，举办的一个模式，就是公益、教育，还有艺文产业的一个结合，然后可以以后在每一年都可以这样子一直延续下去。对，甚至可以透过这样子的一个美的活动、有爱的活动，然后可以散播到世界的各个角度，去让全世界看到台湾拼布的这一块的美丽。